tak jak w Camtasia i proszę zobaczyć, tutaj się nagrywa, tutaj widzimy, że operuje sobie ładnie głosem cóż tutaj jeszcze mogę o, jeszcze raz tutaj taka ładna pani no i da.